Ciao de Fisi da Pablo. El giorno de hoy te voy a lachar un entrenamiento corto y eficaz. Vamos a hacer tres ejercicios de seguito. Vamos a iniciar con un poquito de fuerza de brazos dopo un ejercicio para el abdomen, que vamos a hacer el mountain climber, que elaboramos los brazos, aunque el glúteo. Y, el tercer ejercicio vamos a hacer el squat o sentadilla. Vamos a hacer los tres ejercicios de súbito. Iniciamos con 12 piegamenti dopo hacemos 16 mountain climber y e 12 squat dopo cuando faccio los 3, faccio una pausa de 30 segundos questo lo repetimos por 3 volte ok vamos a iniciar vamos a iniciar prepárate 3 2 1 via vamos a fare 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 9, 10, 1 Y 2. Hacemos una piccola pausa, un bellísimo allenamento, 3 ejercicios donde involucramos Todo nuestro hermoso cuerpo. Ok, 30 segundos lo repito nuevamente. Voy a tornar indietro, torno indietro, torno indietro. Inicio con el con queste per le, per le gambe squash o sentadilla 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 mountain climber vamos a girarlo 16 12 12 Último esfuerzo. ultimo esfuerzo, facciamo la doccia o andiamo al lavoro allenamento corto pero eficaz, todo depende la, la, <laughs> la el tiempo de recupero es muy importante te puedes hidratar hidratar ok vamos a, a tornare indietro sempre vamos a fare el piegamento ¿Qué vamos a fare? Cuando faccio un piegamento, brazo avanti, Brazo avanti. Ok, se va, se va. 3, 2, 1, via, via, via, via. Ok, va. 1, 2, uno en più, me fermo, uno, due, tres, perfecto, Para el día de hoy hayamos finalizado, miles, miles, miles gracias a tutti, estos ejercicios, repetutos al menos, de 2 a tres vueltas a la semana, te ayudarán a meterte en forma en corto tiempo, de cuore, Pablo.